With the मैले क्यामेरा छोड्ने चाहिँ मेरो शेष पछि पनि छोड्छु होला त्यति चाहिँ म चाहिँ यसमा चाहिँ लागिरहेछु अब एउटा चाहिँ कुरा चाहिँ के भने मेरो श्रीमतीले चाहिँ अब धेरै भयो अब आराम लियो भन्छ तर चाहिँ आरामले आरामले के हेर्ने तिमी घरमा बस्यो भने कमर दुख्छ ढाड दुख्छ आइआइ भनेर बस्नुपर्छ त्यहाँबाट बोकेर बाहिर गएपछि म चाहिँ दुखेको छु केही पनि हुन्न म चाहिँ फ्रेस हुन्छ म यङ फिलिङ हुन्छ भनेर <laughs> म चाहिँ त्यसरी चाहिँ काम गरेको छु पनि and it does draw a large crowd of admiring fans. I think Shyam Chitrakar getting this prestigious photo Kathmandu excellence award will inspire young photographers उहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ एकदमै लिभिङ लाइब्रेरी हो जस्तो लाग्छ स्पोर्ट्स फिल्डमा उहाँ जस्तो मान्छेले यसरी सम्मानित हुनु सबैका लागि खुसीको कुरा हो he is almost eighty two year old and still now he is active नमस्ते नमस्ते त्यो कभरेजहरू गरेछ छ म चाहिँ नभए मेरो कभर मेरो उसमा एनटिभी प्लसमा न्युजमा हालिदिन्छु भने म चाहिँ एउटा फुटबल खेलाडी है स्पोर्ट्सम्यान थिएँ भयो पहिला अनि त्यो मेरो टाइममा मेरो टाइममा चाहिँ फोटोग्राफी पनि धेरै कम हुन्थ्यो भिडियो त छँदै थिएन है एकपटक चाहिँ मैले अखबारबाट अखबार चाहिँ त्यो आज खेलेर भोलिपल्ट अखबार हेर्दाखेरि एउटा कोलोमा मेरो मेरो चाहिँ श्याम चित्रकारको चाहिँ खेल चाहिँ नि सबैले चाहिँ उसको उसले पास दिएको चाहिँ वा वा भन्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो उसले कोलोमा लेखेको चाहिँ मैले पढ्दाखेरि मलाई यति मलाई ऊ आनन्द लाग्यो ओहो एउटा खेलाडीले चाहिँ खेलेको चाहिँ यस्तो तारिफ गर्ने रहेछ सबैले चाहिँ भनिदिनु रहेछ यो चाहिँ गजबी रहेछ यो पब्लिसिटी भने त भने त्यसले चाहिँ गर्दाखेरि पनि म चाहिँ यो फिल्डमा चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट भएर लागिरहेको चाहिँ हो र अहिले पनि म चाहिँ अब अब यो उमेरमा भने म चाहिँ स्पोर्ट्स भनेपछि त्यो आफ्नो प्रोफेसनल भने यदि मेरो भनौँ न तिस वर्षको खेलकुदको करियरको यदि फोटोग्राफी अथवा भिडियोज कसैसँग छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ श्यामदाईसँग छ र म बाहेक अरू पनि खेलाडीको सबैको फोटो र यदि यदि कहीँ खोज्नु छ भने चाहिँ त्यो श्यामदाई कहाँ गयो भने चाहिँ सबै पाउँछ त्यही भएर उहाँसँग हामी सबै खेलकुदको एउटा इतिहास नै छ तिमीलाई एउटा प्रिन्सिपल भन्छु म त्यो चाहिँ त्यसमा फलो गर फलो गरेपछि नि तिम्रो फोटो चाहिँ बेटर हुन्छ अरू कुरा होइन तिमीले एकदम याद गर्ने कुरा होइन फास्ट एफएएसटी फास्ट फास्ट भनेको के हो भने चलाक भने चलाक भनेको एफको चाहिँ फोकस एको एपर्चर क्यामेराको एपर्चर हुन्छ नि एपर्चर यसको चाहिँ सर्ट स्पिड र टीको थिङ्क विचार गर्नु कसरी खिच्ने कहाँबाट खिच्ने कुन टाइममा क्लिक गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ त्यो यो विचार गरेर तिमीले फोटो खिच्यो भनेदेखि त्यो फोटो राम्रो हुन्छ भने त्यो त्यो प्रिन्सिपलले चाहिँ मैले चाहिँ सिकेको छु खास फोटोग्राफी चाहिँ सिकेँ यो बेलामा म श्याम दाईको सुस्वास्थ्य दीर्घायु र अझ सशक्त यस्तै सक्रियता को कामना गर्दछु सुखको कामना गर्दछु उहाँ यस प्रकार नै सक्रिय भइराख्नुहोस् र यो उहाँको <laughs> सक्रियता सबैलाई एउटा उदाहरण भइरहेछ र यसले विशेष रूपमा पत्रकारिता र यो खेलकुद क्षेत्रलाई पनि यसको विकासमा योगदान पुर्याइराखेको छ जस्तो लाग्छ उहाँ चाहिँ लाइक फादर अफ फादरै जस्तो लाग्छ मलाई सबै स्पोर्ट्स जर्नलिस्टको र यस्तै एनर्जी यस्तै एक्टिभ चाहिँ क्यारेक्टर चाहिँ सबैमा होस् उहाँले सबैलाई वरदान दिएर जानु यो सम्मान एउटा प्रेरणाको स्रोत यङ जर्नलिस्टलाई पनि अवश्य नै हुनेछ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ